Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг иргэдэд танилцуулж байгаа үйл явдлыг бид сурвалжилж цуурлаар үзүүлж байгаа үлээ. За мэгмар гарагт цогнойрхон дүрхт болсон уулзалтаас иргэдийн байр суурийг хүргэсэн энэ удаад Баянгол дүрхт болсон уулзалтаас сэтгүүлч Балжин юм дараах сурвалжилгыг бэлтгэлээ. За үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан хоёр л асуудалд иргэдийн санаа бодлыг сонсож байгаамаа. За бүх иргэнтэй нэгэн зэрэг уулзалт хийх боломжгүй учраас гişүүд хороод орно хуваан иргэдийн саналыг авч байна. Баянгол дүүргийн 16-аас 19 болон 33 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл өөрсдийг нь төлөөлж байгаа гişүүдээр дамжуулан хууль тогтоох дэд байгууллагад саналаа хэллээ. Уулзалтад оролцсон иргэд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулахыг дэмжиж байна. Харин дийлэнх нь улсын хурлын гişүүдийн тоог 152 болгон нэмэгдүүлэхийг дэмжихгүй байлаа. 152 гэдэг дээр чинь яг одоо дэлбэрэх гэж нь улсууд энэ нийгмийн сэтгэлгээтэй холбож үзээ. Ард түмнийхэн амьд доош яваад байдаг, дарганныхын доод их яваад байдаг. Энд таарахгүй байна. Гишүүдэн таг нэмэх тайлбарыг бид нар сайд нарганаар сонсч байна. Гишүүдээс амнаас сонсч байна. Би энэ хэлсэн үгд нэг хоёр гэдэг хэлий. Бүгд энэ хөлөө зөвшөөх арга алах. Нэгдүгээр хулгай завснаа. Хулгайшгүй хулгай гишүүнгүй болно гэж. Гэхдээ олон болохоор хулгайшгүй болдог, шөөм болохоор хулгайштай байдаг. Ийм байхгүй шүү дээ. Гишүүний яс зүйтэй талбартай зөв хүнээ сонгох хэрэгтэй. Улсын их хурлын нь арьс өөрчлөгдөж шинжлэгдэх ийм шаардлага бол зүй ёсоор гарч ирж байна гэж бийсэж байгаа. За тэгээд гişүүдийн их хурлын гişүүдийн тоог нэмэх бол зөв. Яагаад нэг хүнд нэг гişүнд оногч байгаа гişүүдийнхаа тоог бас анх тэр хурлыг энэ үндсэн хуулийг баталсан үеийнхаа тоотой харьцуулж үзээд зохих хэмжээгээр нэмэх нь зөв гэсэн саналтай байгаа. Тэгвэл 150% арай л олон юмудаа л гэсэн бодолтой. Нэм төсөв нэмэгдэхгүйгээд байгаа 10 тэрбум даар багтаана. Бүр энэ шиг худлаа юм байхгүй. Ингэж ярьж байгаа сүулдэн төсөв нэмэг Гүйс нь яагаад хоёр хүний санхүүжүүлэх, гурван хүн санхүүжүүлэх чинь өөр шүү дээ. Гудорын ял дээр туслах муслах гээд тэгээд зөв утас холбооны зардаг. Гү нэмэгдэхгүй яа дээ. Ийм худлаа юм хэлтгээ ерөөсө болох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхийг дэмжихгүй байгаа гол шалтгаан нь хууль тогтоох дээд байгууллагын нэр хүндтэй холбоотой байна. Хөгжлийн банк нүүрсний хэрэг жидүүгээд авилга албан тушаалын олон асуудал нийгэмд бухимдал авчирсан нь ч нөлөөлжээ. А 152 дээр бол ер нь дийлэн хэрэгд бол эсэргүүцэж байна. За нэг баг 90% нь бол эсэргүүцэж байна. А гол нь хүмүүс бол одоо энэ имиж хийлээгээд бидний амьдрал сайжрах хэрэгтэй байна. Амьдрал хүнд байна гэдгийг л ярьж байна. Гавь гişүн өөрийнхөө яг ингээд их хурлын одоо гişүнийхээ хувийн бодол санаа гэлээ би хэлээд. Тэгэхээр энд бол битүүрийн санаа бол нийлэхгүй зөндөөл юм байна. Тэгэхээр бит хоёр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг энэ дээр бол нэг их хэлэхгүй иргэдийнхээ сандыг сонсоод байгаа. Тэрнэш хин нэг нь гараал ингээл тэр өөрийнхөө үзэл бодол руу ингээл тулгаал шахаал нөлөөлөд ах нь бол хэрэггүй л эхлээд иргэдээ сонсчихъя. Бидний хэвлэл мэдээлэлээр ярьсныг иргэд бүгдийг мэдчихэе нэг нэгэнгөө. Улсын хурлын гишүүд уулзалт хийхдээ өөрсдийн намын гишүүд эсвэл дэмжигчтэй урдгэн нууц биш. Энэ тохиолдолд хэд нэг талыг барьсан байр суурь хөвөрдгөө. Харин ардчилсан нам болон Монгол ардын намаас сонгогдсон гишүүд хамт уулзалт хийхэд иргэд ийхүү олон талын байр суурь илэрхийлж байна. Гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх хэсэгдэр дараах байдлаар уулзалтад орсон иргэд санал өглөө. 108 бүтэл. 108 бүтэл гэдэгтээ гараа өгөө. За. За 108 бүтэл гэдэгтээ гараа өгөөрэй. За 108-аас 120 хүртэл гэдэгтээ гараа өгөөрэй.

Та бол хувь гишүүнийхээ хувь 152 гэдэг тоог бол дэмждэг. А чуулганы уралдаан дээр шилжсэн. Та тойргийн хамт суулалт хийж байгаа гишүүн 152-ыг эсрэг үүсдэг. Одоо ихтэй тоог нэмэгдүүлэх төр биш хэд байх вэ гэдэг дээр бас 152 бол их гэж ярьдаг те. Тэгэхээр яг ингээд байр суурьны зөрүүтэй хүмүүс хамтдаа уулзалт хийхээр иргэдийн санал бодол ер нь яаж өөрчлөгдөж байна? Яг нөгөө яагаад хамт уулзахаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол энэ чинь алиг намын бодлоор хэрэгждэг зүйл биш шүү дээ. Энд чинь парламент сууж байгаа бүх намуудын саналыг авна, иргэдийн саналыг авна. Тийм болохоор харин ч хамт уулзаад нэг нь болохоор ингээд 120 гэж ирж байгаа нөгөөт нь 152 гэж ирж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас тэндээс мэдээлэл аваад эргээд санал ураахтаа 120-оо сонгох 150-оо сонгох гэж санал уралт хийгээд шүү дээ. За хамгийн гол нь иргэдийн өгсөн саналыг нэгтгэн улсын хурлаар хэлэлцэн түүний дараа үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлд тусган хоёр дахь хэлэлцүүлгийг их хурл хийх юм а. Ингээд 3 дахь хилцүүлгийн өмнө дахин иргэдтэй уулзаж санал нь хэрхэн туссан, ямар өөрчлөлт хийхээр болсноо танилцуулж мөн л санал бодлыг нь сонсноо.